Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle yepyeni bir video çekeceğiz. Ee, bugün arkadaşımız Şeyma burada. Ee, yeni yedek oyuncu. <laughs> ee, Çoğunu da tanıyorsunuz zaten. Ev arkadaşım benim. Ee, bugün şöyle, daha doğrusu şöyle anlatayım ben size. Şeyma Güney Kore'ye gitti, seyahatte bulundu. Ee, ondan ondan dolayı Güney Kore'yi az buz biliyor. E, ee, çoğunun da zaten bildiğiniz üzere Türkiye'de yaşıyor. Ondan dolayı bugünkü e, konu başlığımız Güney Kore ve Türkiye'nin benzerlikleri ve farklılıkları olacak. E, bugün size farklılıklarını ve benzerliklerini anlatmaya çalışacağız. Şeyma senden başlayalım istersen. Önce e, 2015'te gitmiştim. 2015 Nisan ayında gitmiştim. Çok soğuktu. Gerçekten çok soğuktu. Herkes e, hırkalarla gayet şortlarla, eteklerle gezebilirken ben kabanlar, montlar <laughs> üst üste gerçekten havası farklı. Evet. Havası kesinlikle farklı. Onun dışında çok bir farklılık göremedim. Yani şöyle, şehir merkezleri tamam e, bazı yerlerde yayalar için gerçekten öncelik tanınmış. Yaya yolları çok fazla. Ama onun dışında çok bir farklılık göremedim ben. sen? <clears throat> Ben bu akşamda ışık var. Evet. Kore'de. Her akşamda, her yerde Hepsi ışık var ama burası gece 10 gibi gelirken hepsi kapa kapalıyor. Kapatıyor. Hı hı. Bunun dışında mesela atıyorum yemekleri bakımından farklılık olarak veya benzer yemeklerimiz var mı? Hmm. Var var bence. Ne var? Tavuk çorba. Tavuk çorba. Bu samgyetang'dan mı bahsediyorsun? Samgyetang'de bence Benziyor. Doğru. Tavuklu yemeklerin bazıları benziyor. Farklı soslar kullanılmayanlar da var. Yemekleri var öyle. Ama yok ya çok benzer yemekleri yok yani. <laughs> Ben burada ilk geldiğim zaman da bu şaşırdım. Sa, saş, Şaşırdım. şaşırdım. şaşırdım. Şaşırdım. bence birinci taksi. Taksi. Evet. burası taksicileri yolu çok biliyor. Yani tek yön ya da çok küçük bir sokakta her şey biliyor. Bunun görünce ben çok ha, şaşırdım. Ondan sonra evde farklı. Türkiye'de evleri hep yukarı, çok yüksek. Yani mesela tavanı evde, yüksek ha, demek tavanı istiyor. yüksek. Ama Kore'de o kadar değil. Ondan sonra hep burada a, taşı, ev taşı. Ama taşı. Kore'de öyle yok. Kore'de yani Kore'de de taş da aynı gibi taş değil. Fark Peki şöyle sana ben bir şey söyleyeyim Şeyma. Ee, Güney Kore'de sunde var. Sunde? Yemek. Ee, bizim e, genelde Adana'da olan bir yemeğe benziyor. Bumbar, mumbar. Ee, Kore'nin e, belirli yerlerinden. 40 kat tarzı bir şey. 40 katı biliyorsundur. Evet. O tarz bir şey. Sunde ile çok benzerliği var. Bunu da arkadaşlara söylerim. Onun dışında misal ben de söyleyeyim. Ben mesela Güney Kore'ye gittiğimde Güney Kore'de kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsun. Kredi kartıyla, taksiyle, takside. Kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. O şekilde. Başka ne var? Başka? O bunun çok daha acı. Cem sen, sen bunu ya. Ne var ya? Tamam. Gece hayatı nasıl Güney Kore'nin? Sabaha kadar. Gerçekten sabaha kadar devam ediyor yani. Hiç yorulmadan eğlencelerinden, ne bileyim işte yemeklerinden, içmelerinden gerçekten geri kalmıyorlar. Sabaha kadar devam edebiliyorlar. <laughs> Ama Peki- Türkiye'de yok mesela öyle bir şey. Yani yok. Yani çünkü bizde belirli saatlere kadar. Belirli saatlere kadar. Ondan sonra Biz e- eğlenmeyi seven işleri insanlar değiliz. yani evet. Biz eğlenmeyi seven insanlar değiliz. Peki ne soralım başka çoğuna? Türkçeyi sen nasıl öğrenin? Veya şöyle söyleyeyim. Türkçe ile Korece'nin farkı sence ne? Hmm, bu var. Ben, sen, siz. Bunun göre bu aktarıp yani değişiliyor. Yani nasılsınız, nasılsın, bu iyiyim, iyisin. Yani onun biraz bence aha, suak. Suak. Suak mat. Suhak. Met. Met. Matematik. Ha. Onun gibi yani bence onun gibi. He. Bunun yani biliyorsa bence Türkçe kolay. Çünkü ben de bu burada okul falan gitmedim. Tek öğrendim. Sonra arkadaşta yani biraz biraz konuştum öyle yavaş yavaş öğrendim. O yüzden tam Türkçe bilmiyorum. Yine değil iyi Bazen sınıfta. <laughs> yanlış konuşuyorum. Peki şeyi söyleyeyim sana Şeyma. Ee, Kore ile Türkiye'nin benzer yönleri neler? Benzer yönleri aile mesela. Misafirperverlikleri nasıl? Misafirperverlikler. Evet iyi. Var mı? Ben e, Kore'ye gittiğimde erkek arkadaşımın evinde kalmıştım. Annemle birlikte gitmiştim. E, hiç yabancılık çekmedim. Böyle sanki kendi evimdeymişim gibi. Hani şey hissettirmiyorlar yani. Yabancılık çektirmiyorlar yani, yani yabancılık kısaca. Yabancılık çektirmiyorlar evet. Anladım. Peki Çoğun sen? Anlamadım. 터키에 터키에 있는 사람들은 어때? 터키는 어때? 좋은 것들은 아니면 한국이랑 비슷한 것들. Ama ben bunu çok sevdim Türkiye'de yani Türk insanları çok sıcak. Yani kalpinin sıcak. E, mesela o, Kore'de evde var. Yanında ev kim yaşıyor bilmiyor. Konuşuyor. Yukarıda kim yaşıyor bilmiyor. Konuşmuyor. Ama Türkiye'de o, yani Yolda yani sabahda yolda günaydın söylüyorsa hepsi, hepsi şey cevap geliyor. Günaydın evet, cevap doğru. geliyor. Ama Kore'de mesela yolda günaydın söylüyorsa o kim deli mi? Öyle bakıyor. He. Bunun göre bence Türkiye insanlar kalbini sıcak. Ama bizi de artık yavaş yavaş bu komşuluk olayı bitmek üzere. Bitmek yavaş. üzere maalesef. Onun göre bence de bu Türkiye'nin Kore'de yani 90-80 falan yani o Kore'deki zaman var ya 90, 80, yani onun gibi benziyor. O yüzden o, Kore Kore Türk filmi. Hı hı, Ayla. Bu 1988. Ayla mı? Yok Ayla, Ayla değil. Ingda Para. Ha Ingda Para. Ha. 1988 var ya. Bilmiyorum. Kerani Vasoyo diyor. bu <laughs> Kore, İzlemedin mi onu sen? Kore dizide 1988 var ya. Şey, ha tamam tamam. Doğru Üç bölüm var. biliyorum, Doğrudur. Evet Hocam benziyor. Türk şimdi benziyor. benziyor. Doğru benziyor. Şu demek istediği şu arkadaşlar e, yanlış anlamayın. Şu an e, Güney Kore e, 2017 yılında fakat Türkiye Güney Kore'nin 1980'lerini 1990'larını yaşıyor. Onu söylemeye çalışıyor. Bir nevi benzerlikleri var. E, o şekilde. Başka ne kaldı? Soracağımız o zaman videoyu bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Ezan geliyor. Ne? Ezan okuyor. Ezan okuyor. Ezan okunuyor. okunuyor. Ee, neyse arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz buraya kadar. Ee, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.